Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Shelingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Shelingo para ver más videos como este dale me gusta The Sharelingo Project en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Hello. All right, we are going to do words 391 to 400 of the 5,000 most common words in English. Las palabras 391 hasta, 300, hasta 400 en los 5000 palabras más comunes en inglés. ¿Está bien? 391. Love. Amar. I love the summer. I love the summer. Amo el vierno. Amo el vierno. I love the summer. Amar. Love. Process. Proceso. Writing a book is a long process. Escribir un libro es un largo proceso. Writing a book is a long process. Largo is long. Proceso, process. All right, 393. Music, music, música. Everyone loves Latin music Everyone loves Latin music. Todo el mundo ama la música latina, por supuesto. Everyone loves Latin music. Música, music. Cuidado con, no es music, es music, como M-I-U. M-I-U suena como M-I-U, music, music. Okay. 394, including incluida. The whole apple, including the seeds. Toda la manzana, incluida las semillas. The whole apple, including the seeds. Incluida, including. 395. Consider, considerar I did not consider the consequences. Consequences. Consider the consequences. No consideré las consecuencias. I did not consider the consequences. Considerar, consider. 396, appear, aparecer. Waiting for the moon to appear esperando que apare aparezca la luna, aparezca la luna, waiting for the moon to appear, aparecer, appear. 397, actually, en realidad, actually, en realidad. Actually, I will be very busy tomorrow. En realidad, estaré muy ocupado mañana. Actually, I will be very busy tomorrow. En realidad, actually. A veces va a escuchar, va a oír, los eh, norteamericanos dice, actualmente estoy feliz. Y quiere decir, en realidad, estoy feliz. Usan actualmente porque en inglés actually suena como actualmente, pero no es lo mismo. ¿Sí? Ok. Actually, en realidad. 398, buy. Comprar, buy. Buy the tickets as soon as possible. Compro los tiquetes tan pronto como sea posible. Buy the tickets as soon as possible. Comprar by. 399, probably, probablemente. I will probably finish the book this month. Probablemente termine el libro este mes. I will probably finish the book this month. Probablemente, probably. Ok, mira. Um, algunas personas aquí dice probably, probably, no probably. probably, pero no es correcto. mucha gente dice probably, I'll probably be there at six, pero el correcto es probably, I will probably be there at six. Probablemente, probably. Y el último para esta sesión es número 400, number 400, human, humana the human species, la especie, especie humana, la especie humana. Ok, mira, en inglés, human, suena como empieza con J, human, human, humana, human. Bueno, está bien. Um, aquí tenemos 391 uh, to 400. of the 5,000 most common words in English. De los 5,000 palabras más comunes, más comunes en inglés. Nos vemos.